Hallo, ehm, we zijn bij het tweede gedeelte, bij Iedereen kan haken. Ehm, ik heb de irensteek eh, uitgelegd in het eerste gedeelte. We gaan nu beginnen eigenlijk met waar we, ehm, eh, de beginrand komt met de irensteek. Eerst krijg je een, een ring van 35 steken. Hij moet eh, deelbaar zijn door 4 plus 1. Wij gaan gewoon beginnen en dan kijken we lekker met me mee. En daarna beginnen we met stokjes en één losse ertussen. Waar de steek bovenop komt. Nou, we gaan beginnen met haaknaald nummer 4 en een bolletje wol. Gewoon een lusje en we beginnen met 35 steken. Ik heb eerst Ehm, de omvang van mijn pols gemeten en dan kan je ongeveer wel uitrekenen hoeveel steken je nodig hebt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Dan sluiten we de plus met het vaste. Een beetje als de camera erbij staat, dan één losse erbij. En we sluiten erin. Pakken we twee lossen. En we gaan nu verder haken begin altijd een beetje lastig. Met halve stokjes. Omslaan, insteken, doorhalen en de andere twee lusjes omslaan, insteken. En doorhalen. De eerste toer is altijd een beetje lastig omdat je weinig grip hebt op de lossen. beetje saai zo, maar als je eenmaal de e-, eerste ronde gedaan hebt, dan kan je daarna best opschieten. En dan heb je zo een handwarme gemaakt. Omdat we eerst de irensteek al uitgelegd hebben, wil ik nu even zeggen van hoe begin je met die irensteek? En kan je het ook toepassen op een truitje. Dan ken je wel de steek, maar dan weet je een beetje hoe je het moet beginnen. Maar goed, we zullen het eerst even deze toer afmaken. En als je het een beetje kan volgen, dan eh, kan je op elk truitje of ieder ding wat je maakt de irensteek toepassen. Een beetje. We zijn bijna. Kijk, lastig. Dan ik er een beetje met het puntje van mijn haaknaald in. En dan sluiten we deze ring weer op het eerste halve stokje. En ja, een beetje voelen waar die zit. En opnieuw. halve stokje omhalen en de ring is gesloten. Het is altijd een beetje een lastig stukje, maar we komen er wel. Dan uh, drie lossen, één stokje, één lossen. dan sla je één half stokje over en dan haak je weer drie stokjes. ziet dat dit al makkelijker gaat. Eén losse, haal je een losse over, of één stokje sla je over. En dan ga je weer drie stokjes maken. En dan losse. En weer drie stokjes. En je zal dadelijk zien dat je in die ruimte die je over hebt, dus zeg maar die ruimte die je hier tussen die drie stokjes over hebt, dat je daar de irissteek in gaat maken. Dus weer een losse, een overslaan, drie stokjes. 1, 2, 3, 1 losse stokjes. En weer één En we zijn er weer bijna. Drie. Eén lossen. Eentje overslaan. stokjes. En weer een losse. samen er weer één over. En dan sluiten we de toer op de bovenste stokje van de tweede toer. Is de toer weer gesloten en dan zie je drie stokjes hier ook. Je begint de volgende toer met de irensteek. Dan begin je met drie lossen. En je begint wat je net hebt geleerd met die irensteek. Omslaan in die opening. Ga je twee stokjes maken. Eén lossen. En weer twee stokjes in dezelfde opening. volgende irensteeks weer omslaan in die opening na de drie stokjes. Twee stokjes. Eén lossen en weer twee stokjes. Dus als je stokjes kan maken, kan je de irensteek maken. En deze toer die maak je dan af en die sluit je weer hier op het einde op het bovenste stokje. Dit is het begin van de irensteek. Dankjewel.